Pisong song ni call kat atyo pani call record aro number ang ko ba na song nikang nagtaro kanang natumanji na nga honat na nga Ay ta nga ba nikis duwa ni ko napsa nakyo na ba dunga niya nga chanchiya Uwe bebe namja ang ko kima ka buang ni gwala niya nung ha Hindi ko tayo jok upload ka gina Pabo Nak kimang ba ni? Nara ba ang nisyo? Hello, Halo rupanya nak semasakan juga nak cak suang ni ketawa ke pabi juna Tak boleh nak cing Facebook and Whatsapp viral untuk video punya angin Dia nak batang sumayo dia asil na unhacim Wa asil wani sumayo mo Dia eh, nak cing area ko mo man ko bimbani Bimu mengi chunne kat ke bani mundak lea nak semua video korak banyak Dia jemi jemi cikan mo nak cing ni bajing dobe area ko Bajing dobo ni rari una mengi bani Dia nak kapa area ni nak kapa sum ni mandirang ni namja ni bani bimu mensin song ni din ko mention kain bani wa chun ka tan tak dakha no, ah, ganir rani tak dakha uni selo dah ode song ni man rang action rani ko ko dakha ya ni man ye video orang ko ni kan gen chuma de ching ka tam gen ba gen sumai wa anthani dakwa lani ko anthani gwal gi man dakwa lani kham ko wa khima bi ataha aru kima bi atla ha, ni man tak bini akan ba katrang ko bi agani bani kima ko bi atla ha. beben mo wa mandeu nyemin sangsir guala anjing ma isak na tanga mandeu i guala ya darangan guala ya mu i ma isak na ni men je kima ma biata ha ko accept ka tanga darangan ni mandi di darangan namna macam anja darangan tak guala ya mu ni mung ba jian kau na ta kerajuk. khrajuk ma ya nu ba sung ku mention ka im ba ba आगाना तानी मनमो दारांगन खाव दारांगन थोंबा या बाजिन दोबे एरिया नो एबनी बिदि मुआत गुबा सोंनि एरिया ने आबा सक्सम आउ न्यूमन ये बिदि गुना सिमन थेरा तिङा जियान जिनि एरिया खौ आगाना ता चिम वा मनदि दाउले चिन केमा बि अथा वार आरो या केमा बि बा बिदि खौ जों सोना सोना रा बेङा सिमन नियाम बो बिदि गुना सिमन आबा चिन बोल अनि बोने जे कोदेन सिमन ना मिया कि मसिन ता दा थोंसर नि गिन चिमन सिमन हायदा मिस इन्फर्मेशन मन आबा दङा मो रो इन्फर्मेशन खौ नाय सों मन आबा दङा बिदि गुना सिमन आबा चिन बोलना स्केच जेनि बो लाउन्चिंग यांगेन bazing du bani pantiang ku rani unji ha ba ramna bihan yang bani video aku tak boleh macam just for fun balik ke balik ke wani kita sama dia video aku upload kat dia macam ni ba ni ke dau dau dia bos tak ni dia cantik je macam ni ba cantik so na amgi jangan tau tak dia bos tak kuat nak ta amah jadi ni gimana ah video aku tarik macam bazing du ba pantiang ku rana bihan मिक्षाग परंग दो ओंदे वाथो खोहा बाजेंगे बनी खंठे रंगे नमजा बाजेंगे बरंग बाजेंगे बनी मंदे रंगे नमजा निरंग तो बंगा मंदे रंग चो खाया मु ini kan ayah video ke nak buat tinga jadi jadi sini di pun ah video am ni yang bani upload kat hati am wah sini mandi rang yang ni video ku nak suang ada nak sini sangat tiba जिमान लिखो खोजे सिम आरो जिमान आंखौ आंनि भिडिअखौ रिआपलोड खाथाय थायो फेसबुकफ्रावबा ट्रल खायो खाफाबो आरो फट' आपलोड खाखाफ्रावबा रिमुभ खाफाबो दाखि मोनबानि यान मुंसा नासि मोनोबा आंहा दिखे मङानिखौ आरो आपलोड खागे ना हाबो दाखि मोनबानि नारे बाजुनिसिम आपलोड खा Ya, ada. Mungkin mengat kemen semurang orang ini nak ada. Oi nara baadiyaaq ba gittumni mancha chung. Jei gittumni bongbo niba naa chungni chungko ba bimung munga hane wani guman naa nake takpana be bimung munga de naa chungko nokko bimung munga de naa mamu salo ba upload takpana be wani chungni chungko nokko manderang dongja 아래 중립 동어대지의 오버스와 하점 와 중립 동어봉자 你给们呃，从你给打的是俺南口开马哈，马路把六十万，你把从俺开马哈吧，南口个本人把个本送你们的人开马哈讲我的，呃，从俺不买好的钱么？呃，你把啊，从你个从你给打的，从走路你给打的，从俺南口啊个啊马路把六十万，从俺南里没吃苦呀，南里过了你可从俺乌呀，你给们啊啊。呃 uh, ah, upload kak bu dia lah kodik kepenang banak ni cima dia ni kau nak sunah ke taman dia Amoy, ah, kita nak semangat lagi lihat ah, nasinya social media ni akan ni nak semang mai ikut cinta mu. Social media ni akan ni cuma nak ni mung bas chef tung je ni. Pernah ni social media ni mung bas chef tung je Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, mamung ba mungsa ba sep tung jaw ni gim ne ah, social media ko je mangan jakhal ya dawin sadam rang lakan jakhala gim kan jakhala gim kan jakhali ya ta mane ni social media ko jakhali ngun asmang ya dak ba video ko upload karo nam gim man am jaw ang mai dak ba video ko upload ko nam gim ya video ra ang na pick om jwa mo ya photo rang na mama nan jo ya ko ya, social media upload ka ora skang ko na asmang nam me ki check ka jing sa आप लोग काबू नहीं रख पा रहे सोशल मीडिया और अपना मामंग देखो सेफ पुंजने मामंग देखो सेफ पुंजने मन किसका फोर पेरंग चादन पेरंग इन जोगो नोगोरंग 인카치 스망 많이 받고 고 성인 좀 바이고 아스카 묵브랑 당이 잔치하고 나 스망 소셜 미디어 앞으로 가는 베네 니와 잔치 친구 묵한 기상 잔치 생에서 스망 앞으로 가는 앞으로 가고 나긴 잠는 존다 미스틱 지 나온 달라 cara pakai ni supaya ni eh. ah, mana lah social media ni kan nak semua namanya kita cini bawa social media mu Ini social media kan ada kelas canggih cuma ni jadi tak kau sum bah dia tak kau mandi mungkin bawa social orang tanda yang ni lepas ni ni eh. mana lah social media ko tak kena canggih cuma cuma dia social media ni nak kau mana lah society kau nak supaya kan nak tangguh so tahu nak supaya nak ah, ni mana social media kan, ni mampu kita siap tunggal pengrang Esmen artinya ni esmen social media tu tak kaling on. Tapi nak kini cing sama ujian foto upload kan video upload kan ayah caption ku upload kan orang ramai tak kau Only fix again. My good epic to Pazo Yakus company change and it's man. Upload canal, upload copper, pinang, and it's not totally Avantia, and it's my Yako in change the Matnam is gonna photo upload, Matnam is video upload, Matnam is gonna sudah tak ambil perang jadi social media nak nak mampu nak cuba mengsap siap pengjawab ni dekat arah saya mengsap siap pengjawab ini semang nama ni ini uh, video orang upload kat iwap kat nak macam ni nak semalam ada ah, ni siap cium orang mu ni social media upload kat mana hang ode tua pun nak amni nak siap gini cantik nak perang